हेलो गाइस हेलो एवरीवन आज मैं आशुतोष आपके सामने कुछ बातें करना चाह रहा हूँ तो दोस्तों कैसे हो आप लोग सब बिंदास हो मस्त हो और ठीक ठाक हो सबके सब और मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हाँ हम ऐसे मिलते रहेंगे दोस्तों देखो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ मैं जॉब के पर्पस में आपसे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जो भी कोई आसपास जॉब की तलाश में है वो उन्हें मैं एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें ना पैसा इन्वेस्ट करना है और ना ही पैसा लगाना है बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छा प्लान मैं आपको बता रहा हूँ तो सब मेरे साथ बने रहें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ तो वो सिर्फ आपको ही देखना है तो दोस्तों जॉब यह है कि आपके आसपास कोई भी अगर पर्सन या पीपल जो भी लोग आपके आसपास जो भी हैं चाहे वो हाई स्कूल हैं आठवीं पास हैं इंटर हैं ग्रेजुएट हैं बीटेक है एमटेक हैं डिप्लोमा हैं आपका एचएम करा हुआ है या आपका बीएचएम करा हुआ है ऑल अदर फील्ड से जो भी हैं आपके ग्रेजुएट से लेके हर किसी के लिए मेरे पास जॉब है दोस्तों बस आपको क्या करना है जो जॉब करना चाहते हैं उनका रिज्यूम यानी कि सी मुझे सेंड करना है बस इतना आपका वर्क रहेगा इतना आपने करना है इतना करने के बाद आपको 200 से 500 पर रिज्यूम में आपको या पर सी के रजिस्ट्रेशन में आपको मिलेगा दोस्तों अगर आप एक रिज्यूम या एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 200 से 500 के बीस आपको पर रिज्यूम में आपको कमीशन मिलेगा दोस्तों तो दोस्तों इसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं ये नीचे आपके सामने ये कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे इसी नंबर पे आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे मेरे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं बाकी दोस्तों जॉब प्रोवाइड आपको मिल जाएगी पक्की और गारंटेड जॉब जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन देखते